En estos cinco años, Fitzgerald trabajó a mi lado en el Parlamento. Para seguir construyendo juntos el Uruguay del futuro, lo podés votar en la lista 10 10520. Lista 10-520. la lista de Pedro con Fitzgerald.